Eh. bagambye nti we must evaluate what he says on nbs which i think they did we must also examine what he says on btfm which i listen now and fried the gentleman it is career you see uh, your command asks in his voice at fm intelligence owedoboozi lye bamanyi tayogera mu meeting bwobanga hmm. gwine edoboozi nga edoboozi lyo limanyiddwa like mine Hmm. mu intelligence toyogera mu meeting lwakati anti bali identifyinga ku hmm. lwemba kuba livaayo what are we paying for this is a lot of money have you, have you sold your cows namwe muzigeretinze mububbi don't talk about big money which big money gwe ozijje waggwe nga nejo wabba 5 billion ne bazikusuuza gwe bazisasula oba nkosaamu this is not sibalo money you are paying for what you did wajja mu state of sigwe mwotalina kyokola noleetamu entu eyo Eh, nakugamba oja kusala ate tonaba nja kubisa ettooke mukatale bakube bakwasa omutwe they don't think about stopping stealing no this money does not involve the future it involve the first mistakes you are paying for the first, the last, the first mistakes future, future. be clear kasajja gwe be clear ne munno future wano mwali mutunde eh, organize abantu kama mutunda sente mmeka bwembamba sabate ezo ziba billion na billions mwatunda ngo mutima nga mukutunda sente mmeka nga ensiko mukitunda sente mmeka that's a different issue kakati mbabuli anti president ya jabasi balwachi balwa ba, lubulwadde waliwo water bar teri mubi musiru alumba kyalo nenkya naddayo nabba nemmereeno crisis abantu ba uganda bagumiikiriza nnyo nobalaga emmere ngaeri stocked ate nga bo tebalina nobalaga okumanya abasajja bo tebalina buwongole timiteriyo nalabye minisita wa kampala yinamugwanya ngaatutta emmere eyasa abasajja kabaka mubakateyamba eyammwe eya gavumenti eya museveni yetaaga twakita reasoning this you are saying that the, kabaka ye byeyabawa eh, immediately you distribute them using what method so if you can distribute what the kabaka gave you can't you distribute what Museveni gave you tender in your resignation kwenda nyumba yako ni bano ba minister bantu bano nti mukazi wo omwana wo alemye okudda kusomera kubata alina school fees owamuliranwa napangisa emmotoka yo aa n'omuwe emmotoka yo omutwale ye kusomero what type of reasoning is this what type of brains ebyamuseveni byo tebalina bwe babitambuza ebyakabaka babitambuzira minisita kuba bwatwala ebyasaabasajja kabaka alegerako engalabi mbwabewa bwe bamuwa obululu no what you are telling ugandans you are sabotaging museveni because why don't you use the same methods you are disputing the kabaka's materials were the same as required by the population you managed to dispute the kabaka's itemsi using what method that are the method that cannot be used nti boda boda tetika tipa ya mayinja the same method you used because you want your name to be connected to the kabaka owangula akalulu ewammwe ekiboga why don't you use the same method to distribute mu 78 tendo ini kwenda nyumba yako be tough on these ministers nti mbayo yeye ekintu kyonna mbayadidde ababaka ba palamenti mubakuba nti batu 10 billion buli omu afunyeko miliyoni abiri abiri naye rdc bamuwadde miliyoni atano mukaaga buli omu miliyoni atano mukaaga hmm. ekitegeeza nti miliyoni atano mukaaga yenkaaga be babaka ba palamenti aba naye nga mulina ba rdc bizibimeka bibiri naye nga ba rdc ebibiri ku akawunti bafunyeko miliyoni kumi nasatu anamwesatu ziriwa mbayo anamwesatu ate nze baladisimba bulya kadaga mudu gyalimu because these people saying let us remove kadaga tuzinsolingewo omubbi munaffe nga tugenda okukola accountability nga kadaga taliiwo every rdc akwata sente ezo emiliyoni ekumi nesatu mukifo kyatano muomukaaga kadaga agenda kubanja atano mukaaga bakazi bamwe batandike okubasuza kubufalisa obutono nakawunga akatayidde mulaga luzira olina kufuna atano mukaganaye olaba nti ababbi bakyusiza kadaga kuba babbi ennyo babbi ennyo kati bagala kadaga aveeko nti bagenda okukola akawunta biti nga kadaga takyaliwo kyova laba buli muntu yenna balina obwo obukuba amasimu obukola butya no how the, the mps abatudde mwemulowooza nti waliwo abaaga naagenderawo ngaawunya obusa ngayabaze nawunya buwunya busa eh, nga tagenzeadde nga ne katonda ku nte ne ku bisolo byonna yateekako kabuuyi abayizi lwakiri agenda ne kabuuyi eh, naye bano balowooza mbuyo palamenti ejja kutula ebawo obubbi bwabwe okuyita kamamata nti akamamata nze n'abakamente zange na, na, mugamba nti okamye ebikopo bimeka nti bitaano twalaku kimu toyita kamama ti abaana bonga tebanyina abaana nga wababyama ti tebayonka ente <laughs> bano balowooza batyabano eh, balowooza batya nti ye omubaazi ajja kubaaga bagitwalira mugamu butusi abaka bapalamenti babatemere bye bamanyidde eddala because these people male close relatives they know abanyankole balina olugero lugamba hmm. ndi bannange lwaki embuzi yange lwebula empisi yakuno lwefulumya obuse obulimu obwoya bwembuzi yange why is it, can you explain the fact that whenever there is a calamity in uganda this is when we are seeing mushrooming of uh, uh, uh, uh high, high scrappers lwaki kakati ebizimbe bidduka nga waliwo enzige ebizimbe nebidduka nga waliwo coronavirus bajja bibasuuza because we are not thieves as if we must be able to conceal his footmarks nero olenya ziddukayo misinde ekizimba nekidduka tebijjaggwa kubanga tebalinyayo bano abasajja babizimba bali mu njala etayimu i can even state nti obubbi bwabwe bwe bwavuddeko hardwayo ziggula bizimba ebidduka loole zabakye tipa zigenda kiki kubanga sente ziringa njagabwe aginywedde bamulaba abantu bamuzimbamu amayumba agagamanyi gemuzimba gemulagawa tebamanyi nti zino sente zanzigi zino sente bajja bata bajja kuzingizako omubbi omu ono ajogenya ajja kudduka muherikopota balyoke bazingizika nakakuba abantu mumawuli bempale baje mujemu kyobola atasula wuwe asula watulyagenda <laughs> asula mu nyumba yatulyagenda bagambye waliwo minisita yaku bamwadde biliyoni mukaaga ekiri mugundi mugundi minisita yakutte biliyoni mukaaga nga zaaki ataataganya bwerere kuba mukama waabimanyi nga zaaki oba nze mbimanya ye tabimanya nti miitingi yaba netudde nti minisita agambye aa kakati tembagoba kakati atekatutawanye ono kakati ono saidi dairekt ateka atawanye md kakati atekatukakati bikole bwetuti naye mmwe kankubuulire lwakiwo omukazi ayenda nga omulambo gwa bba guli mu ddiiro balafudde nabaleta ndagamba jomwana nemuga nti amwe abawala abalungi nti nze sibawasa kubanga mm. <laughs> nebwenaliba nabaana bange mbabagaana anti omusajja olumala okufa amabuko gajira mu baasa nesimu ah, ah, tubonabonanga nga wetuli tubonabonanga <laughs> kakati kozi abaleeta amabuga ago agaliko esimu babbi abavubuka balina enkola bakugamfa sirimu omugagga omusava ne sirimu ogundi bakwana bannamwandu ne babatunza buli kamu konna ezo esimu zebaleka ku mabugo woo leka omukazi anyirira wano oba onosigaza akantu mu nyumba kakati amalaame bagakweka nebagenda abw administrator genera mu administrator general's office mulimu abavubuka tebakwana bakazi kiralo naye mwana nge sirimu tata kasitoma we bwe tebafanga aa ah, ah. sirimu tata kasitoma era abakagendayo banyweza kubanga ekiri mweyo gondi bakita batya eyo eri abavubuka abagisu oba bakera wakojja kimba okunywa lubalana mweyo gondi eyo ekola ku byabafu eh. eri wama basongole basala embalu <laughs> kagati nze mbabuulira nti emmere abantu bagumikiriza <laughs> ate mwana nga abantu bano bazibu eh. fe wano mubaganda kalica yawano mpitirivu nnyo hmm. nti sambode ensiko nebweberawoewo ogisibamu embuzi masikamutuyo hmm. baganda recognize ownership abaganda barecognizinga nyo ownership hmm. tinensiko bweberawo kati tulina abantu abatalina ttaka tubayita okubazika okwazika ebisambu oyinza okutema amavunike noleta twaketa bo nebakukula tukiyita okukukula nebasigamu mm -hmm. bavaamu luvanyuma ngaebitooke kasobola banga nga wobadde olima basimbye owebitooke when you enter olusuku kati agwakugobye naye abantu bano bakutunulya bwe bati noyola tipan ziyola nengalabiye nobusiru bwe nalowooza nti bana abakambwe abantu bano tebagenda kuyingira butale abantu bano tebagenda kulya nkoko zyabantu abamanyi nabo banaku ngabo naye bajja kuwata lole yemmere bagiriku amasasi gavuge ate museveni yabamaze waliwo wamajaafulumya esasi waliwo waliko defense afulumya esasi sinamulaba bajja kwambusinga emmere nabagambye nti muve ku bantu mukyala bakalinali nga balwawo okulonda paapa batuulako ne balwawo omwezi gumu bafulumyamu kamuddugavu abakatoliki ne bagamba tekisoboka ekereziya kubeerawo nga terina paapa muzanya mulemyo bayingira ekerevu babakalira nti ate owekandulo batalina gyalaga owekandulo batalina gyalaga owekanzu addukako bakuba bakalinali emmwakakyo eh, bayavula bwavuzi kyovola bwebayingira babakubako eh. bwebayingira kati bafulumiza katulina ne paapa emeritasi eyawumula ekitabangawo ate bakyaleeta paapa muto lwaki ono paapa john po yabafuga emyaka asatu musanvu kati baleeta bakadde katono aliko ayina egundi langa emu emu kansa yagirya eh, lusejjera oli <laughs> yaliko lizinga <laughs> tebakyaleetawo ataano eh. ebintu babizinga <laughs> omanyi buli atuula mu ntebe bagamba bakola constitution y'obusiraamu hmm. nga bagikoledde kakooza sheeke hmm. kakooza nti hmm. okuva mubusiraamu mufuti wa uganda nabeera nga omusiraamu omusuni omushiya tafuga owe irani tafuga wano anavangako nga awezeza emyaka 75 okujjako ngaakoze ebitali bya busiraamu oba nga agudde eddalu kati mubaje <laughs> kakati luwemba nabaga nti ndi wana mweki <laughs> njaba kulungula buli ateesa ekikye okuwekatako obusiraamu eh. ekikye tekiteesebwa <laughs> kati mubaje asobola n'okuddayo mu bitabo naga maama wange yanimba ndi emyaka gyenina eh, eh, ngakyabulaaga nkyalinamuki muto so people make strategies naye bano ababbi bakoma okubba nti instead of saying kino kyo tetukibba kino tetukibba mulimu omusajja omwezi naga nti mm -hmm. oyo ye baba mwinaku oluganda ye kamuleke eh, sijja eh, kumwendako e, e, oyo mugandabalendi mwenzi naye mukamukwano gwange gundi nedda onowekika kyamama wange kanyye mwababba nemubba emirambo nemukula abantu organis nemutamatira nemubba sente zenzige nemutamatira nemubba sente zino kati abantu bakaba nze abasajja bombewuunya ogenda nobeera ku tv bwoti notunuulira kakati nabano tv ezammwezo nazondooza minisita tazirondoola nti balidde abantu balidde eh, gonde balidde ebitiko ne bafa ebitiko babirya bulijjo ne bafa si coronavirus don't likiti to coronavirus ebitiko bulijjo babirya poisonous mushroom zitta abantu nebagaa nti omusajja mundeeba abadde talina mmere okumala ennaku satu yafudde tukuuma mulambo gwaffe muli basiru wa idiot abantu bomundeeba munnammwe gwemwagala bwe mutyo abadde talya abadde alya kero yenyama abadde alya akawunga kutiya namba lwaki mumoninga kati babakube sigababakube mutiyaga asatta obusolo ba <laughs> eri gyali nomala emyezi mukaaga ngaosirikiridde bakuba wano wansi wano nga omusajja bamuba ku mukundi awo <laughs> taddamu nagenda asirikira ddala mm. nti omusajja afiiridde mundeebanga enjala emuluma oba mubadde mumulumirwa nnyo nka mubadde temuwa mmere nti omugambo gwaffe kubakubakuba eh, kuba tiyagasi kubakubatta wansi wano nga nekimbe watasobola kujjanjaba amale enaku satu nga bulirwa nawagera bwati jambo sa nga tewali jambo sa <laughs> hey, these are idiots if you liked this man and you are blaming government you would say we have helped this man kakati omusajja gwe bakutta emityana nti atambudde okuva emityana yakola kusinza ekiro mubbi muki how do you find out yatambuddeatambulaoyima tamanyiiyo awulongo dazititeke gimu tutwavuinieka oba yabadde mubbi nebamuzingiza naye oliwo omusajja bamukwatire mu nyumba ya munne omukazi namugamba nti eh, mwami okomeewo ti nze eh, mbadde nga ntiwayingidde dolooza munju temulimu omuntu obwedda mpulira sati yanga nga bana basula mubisenge ebyenjawulo kozi yeyaleese mhm. eh, kakati omusajja yayinza obbagawo ewaffe ku kyalo omusajja abba eggaali mu katale naga nti mbadde njitwala wuwo ngaoyisewo mairo bbiri <laughs> bamukwata isewo obeera wandege yaigaali kakiri how do you find out eh, egundi nalabye archibisopo waba sevenicide yagaye nti endwadde endala zasigalawo n'obubbi obulala bwasigalawo nti omusajja olumuwaddeko namulaba waliwo omusajja yagamba mbu yazize emmere kuba federo teriiyo ababukedde ne bakuba sabasajja mwereza tuleyo amagi ngaomusajja tukuyita kukolaki nga lwonna lwakogakogadda lwalwala buno obulwadde bugundi lwanyala alikadda kakati tuleya sabasajja kabaka bwe yajiriddeeko azeeko engulu stupidity stupidity bagenda nga ne baddira ebyerevumbu kyamerambuzi kyamera mbuzi kyewungula ayina ekirevu kyamera mbuzi mbuba tebajja kumwa birevu okutuusa nga muteesa akomyewo kati bwatadda kwebiri akwebiri tisa rabish rabish beteka abakabaka ika beteka nga obutambala nebabusingako kamulali nibo bakabira beni omukozi yazala beni omukozi yazala beni balina kamulali bwebakuba obwakabaka balabikayo so districts nti ababodaboda bakoze egundi innovation waliwo endabirwamu kati mwabetomera endabirwamu esala abantu ekyo mwayiyiza the idea is good the material is bad mwe endabirwamu mwe musobola okozesa endabirwamu kubulaga javubwamu nti kanienebod alawo endabirwamu to separate you from the passenger e, the idea is good look for akaveera akagumu naye endabirwamu nti bodaboda ngekubye ku ttaka naye endabirwamu yo esala bameka Indimulo muka ni mira cannot use. The idea, the innovation is good to separate a passenger from the, the, the rider. That's a good innovation, but don't use a mirror. You cannot use a mirror. Nze mba gamba bulijo. Wano waka wenda ba seriousness. Seriousness njira ba wano. Avu, um, ngenda mbifo mbio na why. Nabaganti kine echigalo. Chikole mu Europe. Luwaji. Echigale echo mu Europe. a person works for seven hours tavaawo ekitegeeza ekigalo mukiwa omuntu ki omu nga yaggulawo kubanga we always be there kakati in africa because you don't have a person specifically paid for that kigalo you end up having it all in mwena bastaff muba nakyo kati kibayamba ki ai kibayamba ki kati abaana bebabakuba sente ewaka obanga babba omugaati naye nze omwana wange simuga nti yagubye omwana wange bwakabira omugaati bagumuwe bamwongere n'omulala bagule ngaabaana tebalabye ku migaati kitaabwe baliemwegombakoki dadi bwe yali wano twalya enkoko dadi nga talinafa twalya emigaati bwakukabira bagumuwe bakima omulala ate ababbye mbe omwana abbye omugaati ate abbye ogwe waabwe waabwe abbayo omwana ayina apatayiti alie emigaati yena olunaku <laughs> <laughs> ayina apatayiti yes ayina apatayiraobalaba abazungu bakuga nti bweba onokyala tubuulire kakati eh, omwana alya kiro yenyama emu <laughs> ewange eh, kakati bwejjako babakendeeza yogera nga tonajja ewaffe waka mm. kitaffe yagulanganga ege according to the family kyobalaba emitwe giyengege ye nga bamubuulidde nti omutwe gwengegubamuamagezi ngaomugenyi bwajja mubeera mu additional era aliwo omukulu wange badira engege ye nebagimugjako nebagiwa omugenyi nagijayo <laughs> ngaomugenyi atuddeyagimugjaka obwana bukabira esowaani esowaani yange <laughs> lwaki okyaza abagenyi owere kusowoza abaana eri omusajja yali mugezi nnyo nga tayagala bagenyi naye nga yekyakola gwe bwokyala nga abaana babasuza mu motoka ngaotegeera nti wewasuzewo abaana be kakati mala wenda kubiri tulabe nga abaana be basula mu motoka bafuka omwo bakola biki eh, anti yabasuza mu motoka ekikutegereza nti gwewosula webakola ki webabeera era kyekibonyabonya bano bmp bmp okola boyizikwota mukaaga zisulirawo buli ajja okujaga nti ate nagenda kuba tukita rivalism arivalism kitegeeza nti ntuuse nange munnengere buli muyimbi ayimba mulaba omuyimbi ayimba mwetegereze bwaba mukazi alaga nnyo gundi kino bwaba musajja alaga nnyo obugatta obwembwa babulabe nessaawa tumuli abayimbi abayimba enyimba zaabwe essaawa agiraga nnyo akagatto n'akalaga kakati ate ffe abamanyi fason nga bwamukinaabiro bwawanika bwalaga abantu kamiriyoni oyo yatalina maalo simulabangako ngaalaga esaawa simulabangako abasimpu hmm. naye abasinga obungi nti thats why temufunamu mwavu wadde you cannot be expensive mwaba amawulire mbabulira nembagamba nti amawulire galinga mbaga eyomugagga bwegirwako osulayo amawulire ganyuma nnyo bati lani tulanawe evaluate your serves amawulire gakuwa platform nogenda mu politics abantu baba respecting naye bwolowooza nti ojja kubeerawo for a long time nolaba omusajja ngaasitudde gundi gano amagundi ga kamera tugayita batya tugayita tya amadaala ago stands eh, nga nokukankana okankana era okyalina emyaka nkaaga era ojja bamawulire mu press conference genda osomesa amawulire ebyafaayo eh, eh. stands kakati njagenda nembuuza nti nsanze teri mwana wange agenda kusoma amawulire the next 20 years hmm. n'omuzuku tutajja gasoma kubanga we shall not change amakompuni ago basasula obulungi gali ameka kati bo bazigyewa sente ezo basasula abamuli basasulwa bubi ne minisita nakyogera oba pulezidenti mu ggwanga afuna miliyoni satu yabagiddeko haafu nagibawa nagibawaayo bo bazigyewa sente first make the money nekezimani kati banyumiriza ne baga nti mukunja kyeyakoze omubaka wa palamenti baba kikozani <laughs> bwewamutaddeko ngaafuma abantu nze nabagula mumeka munveeko ye uluzi uluzi kakati bino ebintu byaffe pulezidenti akangavule kuba emmere if the same minister can deliver kabaka has donated the items to akateyamba and other places using the same method available method then what prevents this same minister to distribute food efficiently kitegeeza bo bamubala bo bagamba nti ennaku ah, ekumi nenyala anazongeza ah, nti aa mugabe kasoobo naye ate wotegerera nze sigenda kusirya kumbaga ngenda kumbaga nayesiryako nti nze nsimba layini yemmere me ate kasola bange embaga nga tebuli nti muliire wali na wano na wano bakwanjula tambula ogende tebalina mmere ate self service ate nebateeka nolaba alemedde wasibyerayini kubanga ayagala enkoko ayagala e- egundi tebiriiwo kati bamuwadde akafi e- kenyama kamwalemeddewo mbubamu muwalaba onyongerayo aa layini eryemabega bagitunuulire mu africa temusobola mu self service kakati bano kyebaliko nti bapreventi nze solothe president atambudde mumafactory mangi i humbly request his excellence to visit the national bureau of standards ategere tekinology waayo oyo omusajja manyindo tekyagenda wabwekwebaka ko is stack with millions of kilograms mm -hmm. sanitizers biki byonna byebaali bakola tebakyabikola kuba nze ngendayo nina itimu zange zinkola sanitizers sabuuni ani theino me there mwiregula gundi omwiregula person there naye mbagamba nze sibagugumula kubanga nkimanya nti bwemufulumya ebikyamu maketi ejja bbiri gyekitinga kyobulaa mu uganda temulimu haya pachesi mu uganda mulimu haya pachesi eriruddawo wainsaidi batembeeyi andabutusaidi batembeeyi bakwata essimu nebagitekako ekipampakireko ekipya ngaessimu nkadde bwogenda oba nonya mbwe yali atundira ono yagenze gwegenda ogule mu dduuka oba mu yahouse batikko omuntu ebintu byo akubuleko mu paaka gwe toddayo kubabuulira nti anziruseeko dda ku mabbali otuule disceives a directed aba bwenyini abomaduuka be bakikola tigenda omudduka kaate okomewo tubigule kati gebwogenda nti anziruseeko nga bamukubira esimu nti omufusi lwali wano babba owamajje yagenda ebweru owamajje abakuuma pulezidenti yagenda ebwera omusajja nga talya mmere mbuuza lwaki tolya mmere nti i want to buy ekyalaane for my wife nange kibeerewo ewaka this is my first time travel omusajja agenda mu dduuka agula ekyalaane nga tekiri mumpiso bakikuulamu addayo ah, oyo ebyalaani eh, eh, sigundi oyo waliwo omuyaye gwe tubeera yagikima yagikima yagikima ne basesema ekyalaani ekipya ono purezidenti joseph mukapa ng'agenda okumula mu tanzania gagenda okuwumula kakati babawamu abakuuma enyonyi babawamu olunaku lumu bajja bagula ebintu ekampala najagula gondi music system ah, bagimuteera ku music system bagitaddeko bamuteeramu bubaawo mu bokisi ah, naddayo kati batuuka ku airport ngaenyonyi ya purezidenti ogiyingizaamu emala kukeberebwa ah, tukyekinga music system stak stak eyo maneno ah, nyira gitwala wange omukazi mu surprising ekuba ekyalo kiramba baayazanga mulimu mumanda omusajja naakutuka bamuteeka mu nyinya ya president nga batwala mulambo